J'en vois tes qui se lancent des regards des fleurs, puis qui se laissent quelque part ou ailleurs entre les roses et les choux. J'en connais des tas qui feraient mieux de s'aimer, un peu, un peu comme nous qui nous aimons beaucoup. Moi pour toujours, j'en vois valser. c'est comme un trésor. C'est toi, toi qui vaut.